Då ska vi fortsätta titta på ett sträckat tiddiagram. Här har vi en figur. När man rör sig så brukar man oftast kunna rita figurer på hur sträckan och tiden har varierat med det hela. Vi har Anna här som går 100 meter på 100 sekunder. Alltså hinner nu hit. 100 meter på 100 sekunder. hon har en jämn hastighet alltså kommer det bli en rät linje här. Hon stannar i 50 sekunder och letar sin telefon. Hon står ju stilla 50 sekunder, alltså går hon ingenting. Hon springer 100 meter på 50 sekunder för att hinna prata med Eva innan, innan hennes buss går. Det byter på 50 sekunder har nu hunnit 100 meter till, hamnar hon här uppe. Och här ser vi att vi har brantare lutningar, det betyder att det har gått fortare. Så lutningen kan tala om lite grann vad det säger, för här var lutningen noll i lutning, alltså står hon stilla. Här har vi svag lutning och här har vi en starkare lutning. Sen står hon stilla där och pratar med Eva i ungefär 50 sekunder och sånt där. Och sen går hon tillbaka i lugnt tempo till start. Och ser var en negativ sträcka här hon går tillbaka så därför blir det åt det här hållet. Så att i en diagram som kan säga ganska mycket genom att titta på lutningarna vid de olika tidpunkterna. Att här står man stilla, här lutar det kraftigt och här lutar det mindre kraftigt. Alltså går det fortare här än jämfört med här. Vi ska titta på vad blir hennes medelhastighet från hemmet till busshållplatsen. Hemmet är här nere och när hon kommer till busshållplatsen är där uppe. Och medelhastigheten är skillnad i sträcka delat i skillnad i tid. Och det här blir ju skillnad i sträcka då. Och i det här fallet så är det 200 meter. Skillnad i tid då? Jo, det måste bli den här sträckan här. Så skillnaden i tid i det här fallet är 200 sekunder. Så medelhastigheten blir 200 delat till 200 och de skriver ut meter och sekund här för att tala om vad blir enheten i det här fallet. 200 delat till 200 blir 1 och enheten blir meter delat till sekund, det vill säga meter per sekund. Här har vi en annan typ av graf, men det är fortfarande sträcka tidgraf man har ojämn lutning här. Att säga att det lutar mindre här än här borta. Alltså kommer det gå fortare här borta. Det vi ska göra nu är att beräkna hastigheten vid en viss tidpunkt. 5 sekunder. Ungefär där. Ska han ligga lite högre upp men det gick inte att använda så. Och det här kallas för momentan hastighet. När man letar vad hastigheten är vid en precis tidpunkt eller vid en specifik plats. Och för att göra det så drar man en tangent. En lutning, man drar en rät linje precis hur den här äh, grafen lutar vid den här punkten. Och det kallas för en, en tangent. Ni kommer upptäcka mer om det här när ni, i matematik 3C och derivater. Och det kallas för att dra en tangent. Och vill man veta vad hastigheten är så det man kan ta reda på det är att ta lutningen på den här raka linjen. Det är samma sak som vad hastigheten är vid den här tidpunkten. Så i det här fallet blir ju skillnaden sträckan delat skillnaden i tid på den raka linjen. Så jag tar den här punkten här vid tidpunkten 2 sekunder. Och jag tar här vid tidpunkten ungefär 7,2 sekunder. Så skillnaden i sträcka i den här biten. Det är alltså 5, 6, 7, 8 meter är skillnad i sträcka. Och skillnad i tid är den här. 1, 2, 3, 4, 5, 5,2 sekunder ungefär. 8 delat till 5,2 ungefär 1,5 och enheten blir meter per sekund i det här fallet också.